بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابتي إذا قالقة ولا لها إيقا قالقة ملك ستوى الدنيا إذا أتكجوكتين وحايدين سلامي سولاشين فرحية نور كسو دوادا جنال كينا فرحية كوكين هاي أصحابي فرحية قربت معايدين هي ساد ولا يدمو عن سميسينينا روتي قدار لحدة لغا جيلنا يو وآد قرح بدن ونا معان ما شاء الله انتو حيوجرد سدح بكيري أو برئة geerigan aan kusoo cabiray intan haaf yara igu jiro lacalaanto iga jilco aan ku adkeysan rabaa hadda waxaan kusoo darsanayaa sokortii saddex qaando sokora kusoo darayaa saddex qaando sokor qaandadaasaa kusoo cabiray leebato horaa idinku sheega leebatada badan waa waxyar cusbe ujeediina maleynaa hadda waxaa kusoo darsanaynaa caanihii caana ku qasi rabaa saliid yaraa kusoo daraaya aa saliid eh hadda caana ku qasaa insha allah asxaabay ukun maku daraayay ukun la-aana qasooyaa ukunta badan ma fiicno xasaasiyadey leeda maalmahan dhanaa ukun cuneyne marka hadda ukunta waa ka dhaafayaa rootigan qudaar iyo mallaaya dhexda laga gelinaa insha allah waa idin tusayaa saana usoo qasaa markaa soo qasa kadib aa idin tusaa insha allah suu kusoo baxo hay asxaaba ujeediyeen xashitaankii waa soo dhameeyeye waa kaasaa burkisaanu nooga soo baxay gacanta ku dhagooyo ujeediin gacanta kusoo xesha waaye wax bur ma lahan waa kaasaa maasha allah marka asxaabi hadda daboolaan saaranayaa suu nooga soo faxo markuu noonoo faxo kadib aan fidsanaynaa qudaartana waa idin tusayaa marka bliis haddaa ku cusubtaha janaalkaan subscribe noo saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kuugu soo dhaco video walba oo cusub oo aan soo gelisho insha allahu tacaala laag saar commentiga wixii fikradiina hoos noo wareeba lacagta iyo commentiga iga soo dhisa asxaabteyda ama walaalahayga qaaliga ah sii garay asxaabtiin la wadaaga soo dhawaada haddamda waa soo saaranayno insha allah asxaab intan waxaa noogu jiro qudaarteenay gasacma weyn waaye markaasa basal cad laba xabo bardho intaas bardho waaye oo jeediin iyo barbarooni laba xabo laba xabo karoote ah intaan isku habeyn rabaa cusbale ku daraa bis wax jumbe iyo wax maxaan dhihi jira maraq digaagan ku daraayay filfil iyo waxaasan ku daraa insha allahu tacaala waa idin tusahay hadda intaanaan soo diyaarina oo soo jarjaraa ila socda marka insha allah waa soo diyaarinayaa hadda asxaabi haddana waxaan dabka soo saartay birtaas aan dabka soo saartay waxaa kusoo shubtay saliid yar waxaan ku dubi rabaa bardhadan iyo karootadan aan ku duubi rabaa iyo barbarooni iyo basal cad aan si yaryar usoo jarjaray intaad waxa igu jiro bardhadii karootadii aan ku shubayaa idiin soo karinayo waxaan rabaa baradadii karootada inay soo karto markay soo karto kadib waxaan ku darayaa basashii barbaroonigii oo si yar yar soo jarjaray saana u shiilaysaa siyay kaga karto aa sideeda dhexda ugu shubtid ceerin ayadoo in macquul ma noqonaysama inaan karina waa marka la socda hadda waxaan kusoo darayaa أصبعي وفلفلة مخضرة وأحمرق دجاج كدراي حرائق كشاية بس مرق دجاج عافيماد كبو مكينا وكذا أنت بقى كذا للا أنسان أنا ما هنا لأن الويلة ما هنا كذي سو مكينا هدنا هدين واعي أسلا يا لين مرة مكينا كدراي أنت برا أصبير وفلفل بالفلفل كان ذهب كده ويحير مستوى عقلا بيجي العصبة جايبين معانا مثلا السعر علنا markay soo karto kadib aa waxaan ku darayaa barbaroni muqatashi asxaabee ila socdo insha allah say kusoo baxda waa idin tusayaa ya asxaabe hojadiin waa noo soo kartay barbadeenii karootadii waa soo kareen maasha allah inay jajabto ma rabo hadda waxaan ku darayaa basal cad iyo barbaroni aan soo jarjaray sasoo usoo jarjar yar yaraan ka dhigay waan ku darayaa dii hadana wax yar aan isku shiilaa kadib waxaan sameynahaa saxan baaquli aan kudufinayaa burkeena uu noo soo baxaa umaleynaa hadda marka insha allah markaa kasoo dejiyo oo burkii wixii aan soo diyaariyo aa idin tusaaya saa u socod wanaagsan waxaa ujeediin uu noo soo faxay korkeeni uu noogu soo faxay oo jeediina umaleynaa waxaa sameynayaa gogoynayaa kuskuus yar yaran ka dhigaa kadib waa fidinayaa intaxa ii yaalo baalka lagu fidinaayay waxaa soo marmariyay bur asxaabisaana usoo kuuskuusay kuskuuskana kasoo dhigay hadda waa fidinaynaa insha allah heesaxayo qudaarteeni waatana malayga kusoo daray markaasasaasa iskusoo dhexgeliya ujeediina umaleynaa intan waxaa noo yaalo kuusaan soo qabsaday isla sin jeediisa u simaayo zaaidna kafiif ma ugu dhigaysid hadda okay waay geesaha ka simaayaa khudaartaa soo qabsaday nasa usimee wajaa saasaa afka iskugu dhejinaysaa markaas xabee saasaan ka dhigay haddana waxaan saaranayaa bahasha oo foornada oo saliid aan soo marmariyaan saarsaaranayaa dhammaantood midka kale idintu Hoje tem cuspa, ka yar yahay ama ka weyn yahay qiyaastiis ka dhigaa suu kusoo baxaaya ma aragteen hmm. ayaabeysin ayaabeysin asxaabiya aada u macaan yaha rootigan ana waxaan jeclaa wax fudfudud habeenkii ciyaalka inaan u sameeyo oo micnaha ay ka helayaan saasaan kusoo dhammaynaa ah, dhammaantood saasaa leeda wax iska simbalo aada u fudud waaye dhib badan ma ahan saana kusoo dhammaynaa ah, dhammaantood ujeediinaa maleynaa markaas soo dhameeyo aan ah, idiin tusaa insha allah hay asxaabi saana usoo diyaariyey roto abuukela moeko eh? saan soo diyaariyay hadda waxaa korka marinayaa ukun iyo caano aan korka saas ugu marmarinaa suu guduud soo baxo hore meeshaas iga daatay laakiin wax dhib ma lahan haysxaga oo soo marmariyay ukuntii caanihii hadda foornada gelinaya soddon iyo shan daqiiqa ku jiraysaa insha allahu tacaala kor iyo hoosa ka shiday suu kusoo baxo waa idin tusaaya asxaabteeda qaaniga ila socda asxaabi waa kala rootigeeni maasha allah uu noo soo diyaargaroowe waa kasoo baxsana foornadii waa kanaa saxana kusoo diyaariye saasuu wada gaduguutay isaga gaduud kor iyo hoos saas waaye waa ujeediina umaleynaa ya isaga dhanaa saas kusoo wada baxay ujeediino saas waa maasha allah hadda waxaan sameynaya dhexdiisa idin tusaayaa waan jaraa shay kasta waxaa wanaagsan inaa idinku qanciyo ujeediin asxaabee maasha allah tabaaraka araxmaan ujeediina umaleyna caraftiisa iyo macaankiisa idin dhaha anaa idinku hubo waxaa jeclaa la idin soo waxaa idinka jeceshiin iisoo sheega waa idin soo gelinaya insha allah waa kaasa maasha allah casho fudud waaye hadda ciyaalka u sameysiin aaday ugu helayaan maasha allah familiga dhanaa wada cuni karaan wax dhibaato malahan wax fudud waaye oo waqti yarkaa kaa qaadanayo haddaa dab haysatidna waxaa sameynee saxan weyna ku diyaarsanee korii hoosa dabka saare dabool egaa raadsane korii hoosa dabka saareysa mar walbana waa iska fiirinee hoosna mar walba dabka waa iskaga yareyne kora xoogaa yar u badsane waa kaasa kugu soo baxaya insha allah waa kan asxaabii cashadeeni yareed oo fudud maasha allah galaas galaas caano u dhiib ilmaha maasha allah tartiibkoo saaxda le dhaano marka bliis haddaa ku cusubtaa janaalka sabscribe inoo saar soo dhawoow gambaleelka furo si aa u socoto video walba oo cusub oo aan soo gelisha insha allahu tacaala laag saar commentiga waxay fikradiina hoos nooga reeba insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin daawashadiina mar walbo saa ii dhiirigelineysaan saa ii soo dhaweysaan aada iyo aada u mahadsantihi asxaabteyda qaaliga dhammaantiin waa idin jeclahay inta aan ku kulmi doono kulankan iyo kulan lamid ah ama videoga video lamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي